Чувак ұстазыңыз көп адамдардың намазын оқуысына себепші болды. Сіз, біз, ал инсанды сағындық. Ұстазға дуа қылып қойыңызшы. Аллахым рахматын алып, жайын жаннаттан қылып, даражасын биік қылсын. Ұстаз, чувак ұстаз менен болған қызықты оқияңызды айтып беріңізші. Айтсын айтып берейін. қызықтысын енді таппай қаламын жөн оқи десеңіз айтып береді тілемін қызықтысын іздегенше уақыт өтеді ошо мен улам менен биз токсон төртүнчү жылы таанышпалык да алар бул жакта окуп кийин мен мен ал убакта сельхозинститутта окуйт элем анан келип кетип турчубуз экөөбүз чогуу молдогазы деген устазда окуганбыз мен мындай келип кетип окучумун мындай сиздердей элем да анан meşke gelip келип атасыздар мен ал убакта медресеге келип кетчүмүн да центральный анан кийин грамматиканы кейін екеуіз мишкатл масабих деген кітапты çok оқығанбыз мишкатл масабих деген хадис кітебі бұл тоқсан жетінші жылы тоқсан тоқсан жетінші жылы а мен білмеймін мен жетміш үштемін е жетміш үшінші жылғы ошонда тоқсан жеті болғанда жиырма төрт болып қалыппын жиырма төрт болып қалған жиырма төрт болып қалған чубакдамыл аябай зейіндүү ошондо эле күлдүрүп жүрчү ошондо эле күлдүрөт так так так так деп деп молдогазы мына устазыбыз виждандуу деп мактайт эле виждандуу деп мына кайраттуу бир нерсени айтканда араб устаздар бар, бар болчу ошолор менен окучу э, анан кийин токсон сегизинчи жылы нет токсон сегиз эмес экен токсон жетинчи жылы бир э, декабрьбы же ноябрь айларында пакистандан жамаат келген аалымдар чордамалар ошол убакта булар уже арабча свободно сүйлөйт эле мен грамматика берип китептен окуганым менен арабча сүйлөй албайт элем чоң адамдарды чакырып дамла которуп бериңиз деп мен комендант элем ислам институтунда комендант болуп иштейт элем мени комендант кылып койду эле да ошол жерде окуучуларды карап тур депчи анан ал келип анан которуп берген маунана фахим деген устазгачы эмне деп атат дейм ал арабча сүйлөйт чоң адамына которуп берет а деп тияктан тияктан эме кылып анан ошентип биздин пакистанга кеткенге да котормочу чоң адам болуп турган анда алар окуйт эле бирок мен тияктан токсон тогузунчу жылы кайра келгенимде кандай экен деп ислам институтуна келип ал жактагы окууларды ал жактагы тартиптерди айтып бергенимде ошол адам документтин баарын мага берген там ушуну ала барыңыз эгер тиякта кабыл ала турган болсо ал исламабадта академия дауа деген бир ислам институту бар эле анан мен алып баргам тияка барып анан биздеги чоң шейх устаздар айтты бизде только диний гана окуу сабақтар сабактар жок эгерде мен қалыс эле динди гана окуйм десе анда бизге келсин деди дүйнөви сабактарга анда исламабад деп исламабад шаар кийин анан кабарын бердик ылдыөдө болбой калды дагы кейін чубак мулла токсон тогуз же эки миңинчи жылы уже меккеге кетти да тияққа кетіп бұйырған екен ал жақта оқып қалды біз тияқта оқып қалдық кейін келіп анан чогуу кызматташып қалдық альхамдулилля жақсы қызмат болды фатфада иштеп тұрды мен қазы болып іштеп тұрдым кейін муфти болды мен қазы болып тұрдым кейін мен муфти болдым чубакдамулла шаарга бір қазы қазы болып кайра алымдар кеңешине болып альхамдулилля диний маселелерде көп кеңестік ортада талаш мәселелерде тартыштык бірақ кудайга шүгүр сый урмат тамақ аш башқа нәрселерден хамдулилля бири бирибиздин мухаббатыбыз кемиген эмес алла тағала рахматына алсын алла тағала машалла құдайымның тағдыры қырғыздың еліне елдің тағдырына альхамдулилля ушундай дамыланы беріп қойғанына да эми ажал ажалга эч нерсе деп айта албайбыз бул чечим алладан келет атамдын бир тууган инисинин кыздарына дааватк кылбасам күнөөкөр болбоймунбу алар батыш маданиятына жакын чоңойгондон ошолорго окшоп жашайт кыска кийинет а мен аларга айта албайм узун кийинип намаз окугула деп себеби алар менен башка башка жакта чоңойгондон мамилелерибиз анча жакын эмес бирок алардын андай кийингенин көрүп жүрөк эзилет экен ерте қияматта бұларға да жооп бербеймін бе деп ойлонуп калам караңыз мүмкүн болушунча учурда даават кылып койсоңуз деле болот эч кандай неме емес әлбетте көзді сақтап өзүнүн эмеси менен китептерди бериңиз кайсыл жерде аялдар болса аялыңыз арқылы же эжеңиз арқылы же болбосо карындашыңыз апаңыз арқылы сөз ошо эгерде отырып сүйлөшүп бола турган болсо бирөөлөр болуш керек та ал ол мисалы эми атаңыздың бір туғанның қыздары бұл болса махрам емес әмин талада көшелерде жүрген иттерді атып өлтірсе болу қожойыны жоқ иттерді құтырған болса мейлі егер де жоқ болса атай ветлеченницадан где то рұқсат беріледі мындай ошо окшогондорду аткыла деп ошондой болсо а жөндөн жөн атып жүре берген болбойт татар боласыз да Дауатқа мастурат жамаатқа шыққанда аялдар қасыр окуйбу же толық окуйбу эми карагыла канча күнгө каерге чыгып атасыңар кырк күнгө чыктыңарбы бир шаарда бишкекке же он беш күндө бишкекке анда толук окуйсуңар эгерде айыл айыл кыдыра турган болсоңор анда касыр окуйсуңар устаз өтүп кеткен адамды эмне себептен раматылык деп коет раматылык дегени рахимахулла рахматулла алейх деген сөз алла райымына алсын раматылық деген сөз ше алла райымына бөлесін деген сөз ұшы сөздің мәнісі да уақыт болып қалды ғой уақыт болып қалды ғой омин алхамдулилля уассалату уассаламу ала расулилля о жаратқан алла баарыбыздың күнөөлөрүбүздү кечирип мээримиңе алып туура жолдон адаштырбагын өзүңдөн узак кылбагын я роббил аламин барды ушул жерде сабакка катышкандардын өмүрлөрүнө ден соолук ырыскыларына береке бергин я алла баарыбызды куран сүннөткө бекем кылгын ааламга куран сүннөттү таркатуучулардан кылгын жараткан алла эч кимге кор эч кимге зар кылбагын өткөндөрдү өз рахматыңа алгын ушул жерде кол көтөрүп тургандарга байланыштуу канча маркумдар бар өзгөчө чубак дамылабызга алла таалам өзүнүн рахматын жадырып күнөөлөрүн кечирип даражаларын бийик кылып жайын жаннаттан кылгын бұл жерде дұға қылып жатқандар бар екен ата енесіне туғандарына ислам дінге алып келгенге иманға алып келгенге арағын таштатқанға жаратқан алла тағалам өзі жәрдем беріп жамандықтарын таштап жақсылықтарға алла тағалам өзі қоштап өзі қолдасын алла субханала тағала барымызды алла тағалам тура жолға жолдасын жаратқан алла мына <coughs> елімізге жұрт оза мемлекетке тыныштық амандық беріп кімнің қандай ниеттері болса аллахым барлық шариғи хажеттерін орындатсын алла мектеп бойынша сұраймын қазайда аман